हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूँ एटिश मलहक हक और आप देख रहे मैं टेक्निकल वीडियोस दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल के ऐप लेकर आया हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने टिपिनिंग राउटर से अपना टिपिनिंग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो की तरफ दोस्तों वीडियो शूट करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी नए लोग मेरे इस चैनल पर लाए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और साथ इस वीडियो को लाइक कर दें शुक्रिया तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जाना होगा आपको अपने मोबाइल के क्रोम में दोस्तों मैंने अपने मोबाइल के क्रोम में गया दोस्तों आपको यहाँ सर्च कर लेना है one nine two point one six eight point one point one दोस्तों ये पेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग यहाँ सर्च कर लेंगे ज़ीरो पॉइंट वन ये देखो दोस्तों ये रहा दोस्तों मेरे पास यहाँ आ गया यूज़र नेम और पासवर्ड दोस्तों यूज़र नेम हर किसी का एडमिन होता है दोस्तों मैं एडमिन दे देता हूँ दोस्तों पासवर्ड भी यार किसी का एडमिन ही होता है दोस्तों किसी न किसी का चेंज होता है क्योंकि से रोजों ने चेंज किया होता है क्योंकि दोस्तों मैंने अपना यूज़र नेम का पासवर्ड चेंज किया तो इसलिए मैं इसमें अपना पासवर्ड डालूंगा जो मैंने इस पर रखा है ये रहा दोस्तों मैंने इसमें अपना पासवर्ड दे दिया और मैं अभी इसको साइनिंग कर लेता हूँ दोस्तों जैसे ही आप साइनिंग करेंगे आपके सामने ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों ये देखो आपके साथ ये पेज और साथ में यहाँ पर कुछ लफ्ज़ लिखे दोस्तों आपको यहाँ ये जो जो एक दो तीन पाँचवें नंबर पर जो वायरलेस है दोस्तों आपको यहाँ क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये पहले नंबर पर नेट वायरलेस नेटवर्क नेम दोस्तों मेरा वाईफाई का नाम एफ ए ए ए तो मैं यहाँ पर अभी कुछ भी रख दूँगा और आप भी यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे या जो भी आप अपने राउटर का नाम लिखना चाहें और दोस्तों आप इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा वहाँ पर लिखा होगा क्लिक हेयर दोस्तों जैसे ही आप उस क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपका वाईफाई में ये आपका वाईफाई का नाम चेंज हो जाएगा और दूसरा इसमें ये जो तीसरे दूसरे नंबर पर जो है वायरलेस सिक्योरिटी ये रहा दोस्तों दोस्तों इसमें ये देखो ये रहा मेरे पास चौथे नंबर तीसरे नंबर पर है मेरा पासवर्ड दोस्तों मैंने अपने वाईफाई का पासवर्ड लगाया माई स्टार माई लाइफ दोस्तों आप अपना यहाँ पर अपना पासवर्ड सर्च कर लेना और नीचे दोस्तों आपने यहाँ पर सेव कर लेना जैसे सेव आप करेंगे आपके सामने एक पेज आएगा इसी तरह की रेड लाइन होगी उस पर आप क्लिक हायर कर देना जैसे आप क्लिक हायर करेंगे आपका वाईफाई अपना नाम खुद पर चेंज कर देगा शुक्रिया दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर कीजिए शुक्रिया